Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo Andrei e você está no Obliterando Jogos! Saudação internauta, tá, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! E eu vou jogar de Chun-Li! E a primeira luta é contra a Sakura! E... Ação! Round one, fight! Vamos lá! Vai, chuta! Kikoken! Vai, Kikoken nela! Chuta! chuta em riba, chuta embaixo. Isso! É, Beleza! Primeiro round já foi. Vai, chuta! Essa fase tem uma das primeiras quebras da quarta parede da história dos videogames. Observe que ele, observe que ele reage aos resultados da partida. como se ele estivesse controlando essa curva. Ficou dela! Vai, vai, vai! Ficou quem? Ficou quem? Agora! Beleza, é isso aí! E vamos para o próximo. E esse jogo foi um dos primeiros jogos que eu joguei no fliperama. E agora, Dan! Ih, ó o cara aí! Round one, fight! Esse é muito fácil. Pronto, toteou. Esse personagem é uma paródia do Ryo e do Robert, do, da SNK. Afinal de contas, eles são plágio do Ryu e do Ken. Aí a Capcom, em resposta, criou esse personagem aí. Esse personagem comédia aí. Ih, tonteou? Bora! Esse cara é um comédia. Ah, e como nos anos anteriores, teremos contras de Street Fighter. A partir desse vídeo você já pode me chamar para jogar. E agora, Dalsin! É, e para participar é muito simples, basta acessar o Discord que vai estar na descrição do vídeo e entrar em contato. Nós jogamos pelo Fight Cage. E não precisa ter medo, eu tô apanhando tabaco, Imagina pra player, venha jogar de boa. Joga foi! É legal ver que o cenário reage à luta. Toda vez que meu personagem apanha, a mulherzinha ali fica feliz. Toda vez que eu bato no boss, ela fica triste. <laughs> Toma! Fighter é uma série recorrente aqui do canal, tem vários vídeos já disponíveis. Se você quiser assistir também é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. E agora, Rolento! Ready? Round one, fight! Vai! Catada aérea! E já pro chão! Já pro canto! Vai, chuta! Vai, vai, vai, vai, vai. Chuta, chuta, chuta, chuta, chuta. Beleza. E vamos para o próximo. Eu cheguei no fliperama lá em 98. E agora, Ken! Here comes a new challenger! E agora vamos enfrentar o Gin! E nessa época tinha The King of Fighters 97, Tekken 3, Metal Slug, Marvel vs Street Fighter e o Street Fighter Alpha 2. Ah, e também tinha um jogo de corrida chamado Cruising USA. E, e eu com certeza vou trazer todos esses jogos da minha época aqui pro canal. Alguns já tem até vídeo. Vai! Ficou com ele! Ah! Totem! Totem rebaixando embaixo! Ah! beleza! Vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Oh, beleza! isso aí, vamos pro próximo! Eu sei que o Z é de zero, mas como aqui no Brasil ele lançou como Street Fighter Alpha, eu não entendi esse Z. E agora, finalmente, vamos enfrentar o Ken! Eu queria entender o que, que o Zorro tinha a ver com Street Fighter. Catada, <laughs> aérea! Ah, maldito! Ah, maldito! Cata! Isso, chuta, chuta, chuta, chuta, chuta! Catanha! Vai! Toma! a cara dele. E agora, Zangief! Round one, fight! Vamos lá, pra cima dele! Ah, cuidado com os agarrões dele! Larga ela! Miserável! Ah! Maldito! Vai, chuta, chuta, chuta! Sai, sai, sai! Sai pra lá, maldito! Fica longe! E fora! Vamos lá que é pra decidir! Vai! Não! miserável! Ah, para com isso! Não! Vai, vai, vai! E agora, Rio! Round one, fight! Hadouken! Tá, Hadouken! Hadouken! Hadouken! Dá Hadouken, Rio! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Beleza! É isso aí! E agora, vamos para o chefe! Vega! Vamos lá, quebra a cara dele! Hum. Acabe com esse desgraçado! Vai! Vai, cata! Não! decidir essa parada! Vai! Vai! Volta aqui, seu desgraçado! Mas se pensa que vai! Foquei nele! Chuta! Não! Saco cracha! Que saco cracha que? Vai, vai, vai!